Kwangmyung Station. Please make sure you have all your belongings with you when leaving the train. Go Club. 本次列车即将到达荒渊站，各位旅客请提前做好下车准备，谢谢。この列車はまもなく万明駅に到着いたします。お忘れ物のないようご注意ください。 ありがとうございました。 우리는 잠시 후 광명역에 도착합니다. 광명역 내리실 문은 왼쪽입니다.